你下讲講，哦，大佬有個喉号啊，俾支咪你。 大家好，又系我高灰啦。嗱，阿豪哥企中间咧，就因为今日咧就系诶呢个 topic 啊，豪哥问嘅。今朝问阿阿豪哥喺我哋个群组入边就问啊，可唔可以教阅读防守？你问噶系咪？OK，好啦，大家先知道诶咩叫阅读防守先。诶，或者咁讲啊，呢个问题都诶好好哲学。 点解你会咁问咧？因为想知道佢个防守系点谂？点讲好咧？我唔知点讲好啊！我知佢身体诚实過把口嘅，好明显就系诶，我估计啦，即系我做翻译啦。 <laughs> O.K. 我估计就系话咧，诶，佢应该就系我进攻嘅时候，我可以喺乜嘢嘅现象入边，我睇得出防守佢想点啊？例如佢嘅重心分布啊？ 喺左定喺右啊？佢 aggressive 定唔 aggressive 啊？呢幾樣嘢就係由你嘅視像看到你個防守者俾你嘅信息，從而知道佢個內心係乜嘢，係咪？係咪咁啊？差唔多係咪啊？ <laughs> 我諗溝女都係咁溝嘅啫，就係睇佢個現象、 <laughs> 個表象，然後。 感覺到嗯佢對我有意思都係咁嘅啫。你點樣追你女朋友？就算啦，好講啦。 <laughs> 女朋友追我。 <laughs> OK，好啦，誒，我哋睇點樣可以睇防守而去進攻幾樣嘢嘅啫。一喺防守嘅時候，你會諗佢最主要兩大項目啦，係咪射、鏟啱唔啱？高階或唔冇高階，中階少少，你會防埋佢全。 明唔明白？咁啊，Level 零嗰啲啊，企喺度望为主啦。即系哈登嘅防守，我谂冇人会赞佢好噶啦，系咪？唔系闭路电视式防守。不过今年好咗，上年都好啲嘅，攞完 MVP 又懶翻啦，好明显就 <laughs> OK，好啦，我哋如果一个防守者咧，先要知道佢会有佢嘅目的嘅。你要阅读佢嘅目的。你而家今日学呢样嘢，好啦，喺呢个姿势上边。 通常防守者对你嘅时候，我之前教过防守，防守係你会将你嘅敌人逼向弱手，係咪？即系我右腰，佢会逼我去左手带波，佢自然会企咗边边为主啊，边边喺前啊，呢边喺前，你阻住我左手，我咪右手带咯，係，你应该係係啦，喺右边为主，明唔明白？我哋右边为主，啱唔啱？所以你企呢度啦。 系啊，你咪逼我去右左邊咯。好啦，咁我再下一步，你会点啊？系啊，你都系逼我左邊咯，啱唔啱？好啦，呢個時候就係立邦絕技嘅時候啦。你睇住，你咪逼我去左邊啦，係咪？我再行多步咯，立邦。 你射立波咪咁咯，系咪？啱啱啊？嗱，佢咪就系第一睇到你望住佢啦，嚟喺右边。好啦，呢几个动作系代表咩咧？第一，佢宁愿你射，宁愿你射，唔俾你铲。呢个 message 咪系咁咯？你阿妈唔系咁谂咩？即系俾你铲，即系好。好咯。系啊，你咪唔俾我铲右边啊嘛。 对埋你，对埋你，波咯！对埋你，呢条 y o u t 啦，真系忍唔住啊！对于呢度人，即系因为你右手射波咪去近唔系，你你咁嘅 message 系乜嘢咧？就系我唔俾你用右手铲入去。你见唔见到嗱？好容易，好简单嘅咋？大家一齐睇。当我当我右手带波嘅时候，你企个右边，系啦，你咪俾我左手铲咯。 系咪你第一個原因係咩？你驚我右手鏟啊嘛？係咪啊？你俾我左手鏟，佢嘅第一個目的係要我向呢邊啊嘛？啱唔啱？我就中你計嘅話咧，咁成個進攻咧就係你控制我噶啦，啱唔啱？所以我揀咗乜嘢啊？啱唔啱？ 你唔想我嚟呢边，我就再偏要嚟呢边，然后先翻嚟啊嘛，立邦咁啊嘛。 我哋防守嘅时候，阿豪你大波，我咁样就系我惊你右手铲，你必须要知道我惊你右手铲先得唔得？呢个 message 咪系咯？我企过嚟呢边，如果我咁样咁嘅 message 代表咩啊？企到正代表中间系乜嘢？唔系，企到正喺中间咧，系代表呢个人 mark 人咧，系即系佢可以好努力，但系冇乜技巧可言。 因为佢根本就冇限制住你嘅进攻能力，亦都冇去防你左右手。我哋做防守嚟第一样嘢，先知我哋防守系要将佢最强嘅揿低，最弱嘅放大。你右手我点都比你左手啱唔啱？就算你左右手一样劲，我都系比你左手噶啦。只要你系右手揸筷子，右手揸笔。 明唔明啊？我都一定俾你左手，因为你好努力，令到你只左手同右手一样劲。但系右手同左手边样劲，你点都系右手劲噶嘛？你系右幺右腰噶嘛？无论点啊，劲唔劲，都一定只能放佢一边，清唔清楚？呢个第一样嘢。好啦，第二就系你要睇呢个敌人咧，成个防守动作咧。假设阿 CM 攻阿豪手波，好啦，咁我哋睇一睇咧。 阿阿 CM 同阿豪打咧，喺呢个角度可能会睇清楚咧。诶，我哋点样阅读嗰个防守？一第一步掌握你同防守者嘅距离，系咪啊？通常我哋学习防守，你学习防守系通常嚟防守者一步半，系一隻手距离啦，系咪？一隻手距离，我会建议点都只半手距离嘅，因为你一隻手距离咧系我哋训练小朋友咧。 要好黑 n 啲 e 啊，好好壓力啊！要好有誒，好好好有氣勢去防守嘅一隻手距離。但係如果你喺一場決賽最後一分鐘，你真正嘅防守就係一隻半手嘅距離，因為你做驚俾人過，你好驚好驚俾人過，明唔明白？防守呢係一定係比進攻慢嘅，因為你係睇住進攻嘅反應去防守。 啱啱？但系如果你防守到差唔多 level 嘅话，就好似啱啱我咁讲，你会有目的地令佢进入一个佢唔想去嘅地方。例如你会而家咁样逼阿 C.M. 去左边，啱啱？你而家个 message 就系啦，一只半手嚟，而家两只手，两只手呢个 message 代表咩啊？我系啦，请起快啊！蛇 <laughs> 咯，你咪蛇咯， <laughs> 就系咁，佢会吓你。 但系佢唔會 block 你。兩隻手距離佢只能嚇到你啫。如果你用一點五或者一 one motion，O 唔 OK？但係對一個誒初階嘅進攻者嚟講咧，你唔會射㗎啦。呢個位已經已經揀唔射㗎啦。明唔明白？好啦，咁試下打咯。Check 開始。 系啦，系啦，果然啦，咁啊，C M 中晒佢阿豪嘅圈套啦。 cho lại câu Oppo 唔系嗱，我哋成日咧会喺街场会遇到呢类型嘅选手嘅，系咪撞下撞下咧，佢突然间掉会入嘅，啱唔啱？系咪？你一定会遇到呢啲人嘅，你会点啊？之后咩啊？系通常你唔俾佢掉之后咧，佢会过你走榄嘅。你千祈记住，你要识分析呢球系咪扶碌先？唔，你觉得自己啱啱防守有冇问题啊？ 你覺得佢好运定係你手差？咁你唔好理佢。如果唔係咧，你試下，你唔好俾佢掉，佢過你噶啦。試下，系啊，你試下呢球唔好俾佢掉啊！ <laughs> 哎，炒药急得滯，太容易收波。 好啦，我哋进攻嘅时候咧，阿豪啱啱其实系咪守到啊？收唔守到啊？但系你太快收咗个波啊？系咪两下啫嘛？啱啱啊？你一系唔好咁容易拍，拍唔好咁容易收，你都未猜。第一，你向咗我哋咧，佢个防守就系啱啱所有 message 同啱啱一样嘅，佢嘅防守就系唔想你去嗰边，系咪？阿 CM 最错嘅一样嘢就系，其实同你哋大部分中街嘅进攻者都系，你向前攻啊嘛。

had in his NBA career. And I mình mình bạn cho 唔好向前开，唔好向前攻，睇住 j a m p 哎呀，谂住入添 g o o d 啲。明唔明啊？唔好成日谂住向前，我哋做多啲一样嘢就系咩呢 j a m p 压停，其实佢冇反应㗎。 佢都要停噶嘛。 明白，佢手都埋唔到嚟噶。你记住，你压停嗰日佢都埋唔到嚟噶。明唔明白，唔好成日一味就系向前、向前、向前，你咪逼死自己个角度咯。尤其你打全场，你边有得咁样向前啫？继续阅读佢嘅防守，嗱，开始转脚啦。你唔见到佢而家冇企咁右啦。 第二睇住咯，停，企定，重心微微向前，即系佢个重心而家向紧前嘅。OK，我哋要扯冧佢个重心，明白？记住，当佢见到个心口微微向前嘅时候，点样扯冧佢重心咧？一个 step back，佢冲出嚟噶。 我哋就有翻半個位去攞，明白？再睇多次，微微向前嘅時候，明白？我哋一個 in a crossover，明唔明？明唔明白？ 明明白系 block 到嘅，block 到唔等于炒嘅。再嚟係系啦，good ball，good shot。点解啊？睇翻啱啱嗰个镜头，C M 再嚟咯，阿 c m 俾波佢停，放松晒，系咪？如果一个一个人敢防守，以阿豪嘅力量、速度一 cat 冲过去都得，佢散咗。 佢根本冇谂过手嚟，呢个时候你只能谂一样嘢啫，就系射入个波，明唔明白？有啲人咧会喺呢一个状况之下咧，仲系好急咁样去射个波。你啱啱做得好好，所以你个波射得好靓，明白？好啦，睇住咯，接下来下一球先系考验嚟嘅，因为你入咗第一球嘛。好，停，企翻原位先，解释一次先，再嚟攞住个波，你唔系一定要阅读佢第一个姿势，佢想你做乜嘢？ 你要阅读防守啊嘛，学你咪谂下佢，你而家要 get 到佢谂乜嘢？好啦，停，同啱啱个防守有咩分别？埋咗嚟，即系代表乜嘢？佢惊你射入，佢唔系想守你射波，俾佢拣嘅话，佢都系想你射，佢唔想你铲，啱唔啱啊？ 年纪又话俾你听，我唔想你铲啦，你要阅读埋呢样嘢噶嘛？佢惊你射得入啦，开始。第二，睇睇到企咗你右边，啱唔啱？你一开波唔系跳，你谂咗点做未？咁你系跳，明唔明啊？你记住咧，你一接波呢个系最有威力嘅，我估到你谂唔到啦，所以你攞嚟跳嚟谂啫嘛，系咪啊？ 你应该谂定，你跳冇问题，跳之后下一步佢有乜嘢反应，你必须要清楚自己要做乜嘢啦。之后，例如佢跟，我就搬，冲，冲边边，左定右，你要拣定嘅。你呢啲嘢你要 set 咗喺个脑入边，你要记住，你想打篮球劲，你未去到好高阶嘅话咧，未好熟自己嘅能力嘅时候咧，你俾自己嘅选择越少，你越易打。一系 A，一系 B。 包剪揼都冇啊！一系包一系揼，剪嘅 option 都唔可以有，明白？所以你要谂一样嘢。好啦，我而家第一下射唔到，所以我跳一下，明白？佢跟去我右手，我就假设佢就系你跳，佢一跟过嚟，我就嚟翻呢一边。你咁谂，OK？第二就系。 佢一跟过嚟，佢一跟过嚟，但系唔系向右边跟嘅话咧，佢跟我个人嘅话，嗱，啱啱佢跟波。如果佢跟我人嘅话咧，我就向呢边冲，啱唔啱？你应该紧谂，你明白？去到最后，最后。 你有技術嘅話，就係佢見我一跳，佢向後吞。向後吞，係啦。佢見我一跳，向後吞，我就射波，你先有埋剪嘅 option。明唔明白？你喺落波第一下，你已經要諗定呢樣嘢，或者咁講，我教大家一個方法，你記住。 你有一個起動動作，我講過好多次嘅核心好，dance move 好，係咪？或者之前講嘅碎步、起步都好，你一定要有後續動作，係 A 同 B 嘅 option，明唔明？得唔得？你只要做好 A 同 B option，基本上咧，你閱讀第一下，你只要閱讀到佢第一下，後面所有動作就係你帶住佢做嘅。 你引導佢咁樣出現，明唔明白？所以我一路同阿豪打，我冇可能同佢鬥力嘅，我唔會夠佢速度，唔會夠佢彈性，被展佢都長過我。我要贏佢，我只能靠我嘅經驗引導佢過嚟，係咪？當然有啲人認為我係靠剪接噶啦，係咪？ <laughs> 阿豪今日真係狂 block 喎，你都啱啱真係俾佢 block 到嘅，清唔清楚？再嚟試下。 谂定噶啦，谂定，你要留意住佢，跟住你就留意住佢第二步嘅动作。佢冲个波，你走左边；佢冲向人，你走去后边；佢停低，你要射。诶，睇住，你带个波会喺右边噶嘛？我跳呢个咪跳埋个波度咯。你会去点啊？好，停，再嚟咯。 呢个咪跟住人咯，你咪睇咪个位置唔同啊，系咪反而呢度有位啊？OK，咪咪都系你阅读防守嘛，再嚟 book。 系我个人认为咧，嗱，阿豪去去咗呢边就赢咗噶，系咪啊？好啦，你第一个动作拣啱咗啦，good choice。但系对你嘅优势系几多？半步，最多半步。 你贏咗啱啱阿 CM 睇住，你啱啱贏咗阿 CM 就係呢半步，走攬唔夠，射波太黐，啱啱。你如果想 angle break 佢嘅話咧，我哋就係，我哋就係 fake 跳，e go 壓。 明明白，你就可以贏埋嗰半步。睇唔睇到？明明白，再睇一次，跳。 你就係要閲讀住佢防守，唔可以俾佢估到嘅。啱啱佢 e x c e l l i n 唔同喎，佢呢下根本冇跳。 睇唔睇到我啱啱我跳呢下，佢唔系跳埋嚟啊，系咪？我咪射咯，甚至过咯。你可以咁样跳过压停，你压停呢下先真正 angle break 到人。我建議大家用多啲急停。我四十歲人打啲後生仔靠咩？而家我發覺淨係只能靠急停。 四日少人走嚟靠吉庭，但我所以话俾你听，核心几紧要，明唔明白？核心系最紧要，系啦，good choice，明唔明？good choice，你记住，你系咪成身都冇气嘅？拣啱个选择，不过明显你部电话就 iPhone 六啦，而家出到 iPhone 几啊？系啊，你个反应 iPhone 六咯。 kiểu lâu vậy Ô Anh à, Ô <laughs> Xỉa à. Ok chơi đi Lá xỉa Ê嗱係啦你就係始終都懶停 其實你感覺到佢封咗你位㗎，係咪啊？嗱，你跳你帶第一步，佢咪已經食咗你個位啊？啱唔啱啊？你肯停啊？你慣咗，如果佢慣咗停啊，C M 就會撲嘅咧。撲咧就我俾你壓停，你就贏晒成個位㗎啦。係咪啊？阅讀防守唔難啊，喺阅讀防守後反應嗰下難啊。 系咪？因为大家根本就冇急停呢一个 option 所以你咪打得咁辛苦咯。个人好似贴身高约咁，唔系佢贴你啊。边个防守会走埋嚟？啊，豪哥，佢唔会咁噶，个个都系点啊？ 个个都系褪后噶啦，点会有人无厘啦去冲埋去前边嘅啫？仲要打街场添？点会有个人无厘啦去咁样咀埋嚟啫？唔会咁，一定系褪后啊！咁点解永远都黐住你啊？咪你黐住我呀？你明唔明啊？我调轉攻埋拉屎啊！拉屎我哋攻埋啦，冇人攻啊，冇人攻一球。停嗱，系咪啊？你第一下又冲咗前？啊，四啊歲人唔好冲前啊！ 瞄咗攬先，明唔明啊？嗱，停，站好自己嘅空間。記住，我哋咧，我哋老啊，老一輩嘅睇波。記住咧，我哋咧對住後生嘅話咧，你一定要贏佢半步。成日聽人講偷半步，偷半步就係當佢拋個波埋嚟嘅時候啊！我企定嘅話就喺佢個圈套入邊噶啦，佢個能力贏晒我哋噶。所以我哋點啊？要立刻離開佢個圈啊嘛！ 立刻離開佢個離開佢個防守範圍啊嘛！如果唔係你輸硬噶 check，認真夠停停停夠位噶，其實停其實嗰度兩步半距離，你夠位射，但係你要加個輕微嘅 s i z e step，佢兩步半距離嘅睇一次，你咪拍拍嗱夠曬位射噶。 其实明唔明啊？够晒位射嘅，你一定要拣射，唔拣射，我觉得够位射。嗱，留心，我觉得够位射，佢够角咯，啱唔啱啊？所以啱啱我全部就系喺呢个最尴尬嘅位谂射，谂射，佢就有其他反应，明唔明白？佢唔会真系放你射噶，佢都识扮嘢嘅。 明白，佢驚你覺得有得射，佢都覺得有得射。喺呢個時候，你咪可以做 hesitation 咯，明唔明啊？當然啦，我冇得過嘅話，我係即刻 hesit 扮埋 hesitation 去射，整停佢啫。明白？咁你係再多一層套路去令佢停低，佢以為你會射，係咪？然後你 fake，跟住佢就諗住即刻追你噶啦。其實嗰個都係 fake，一個好假嘅假動作。 然後一個好真嘅假動作，佢就會停低。如果你一路用一個好假嘅假動作，加個好假嘅假動作，然後一個好假嘅假動作，只會兩個字：尷尬。繼續，好拉屎啊！好，最後一球。 好长啊条片，每阿一球，我系拉屎，会唔会豪贪咧？喺 iPhone 六， <laughs> 啊，喺度諗，真系噶，唔好嗱，系咪见啦？都系向前为主啊，你唔会打环，明白？即系咧，你都系一个之字形向前，之字形之。 G 唔系 G，G 系咪啊？但系我系点啊？尽量都系 l s h a p e 嘅 l s h a p e 嘅，系咪？你一路支持型，你咪黐住咗个敌人咯，系咪啊？我唔会啊，打横直 cut 嘅，到个 C M 啦，C 一个。 哦，兩個後生仔真係都係淨係向前嘅。啊，今日你見我走攬走咗一球呀，係咁射入你啦，明唔明啊？打翻適合年紀嘅波，接唔接咗啊？OK，好啊，今日完。唉，冇 Kobe 都係唔得嘅啫。